salatzen dugu. Horregatik, urtarriaren amalauan, bilbora joango gara. Salatzen dut! Salatzen dut, presoen agora, eta urtarriaren amalauan, egun gara asko. Urtarrien amalauen, neube bilbon izango naz, eta nitxarroten dut, espero ber allí encontrarme con las mujeres del colectivo a casa de Buenos Aires, porque ellas, como nosotras, danok, etxien Murero Buselako puntillatik guztabatzen du! Gu ere, ane gongo gara! Larriki gaixori dauzen presuk espetxi jarraitzen dabelako, dispertzioak jarraitzen dauelako, amatasun eta aitatasun Eskudiak ez dituztelako errespetatzen, isolamendua salatzen dugulako, kurtarriak amalauan bilbon hasiko gara. Zalaren dugu! Euskal presoak Euskal Herrian etxean nahi ditugulako, guk ere salatzen dugu. Zertarriaren amalauean Bilbon ikusiko gara. Euskal presoen dispersioa salatzen dugu. Eta urtarriaren amalauan Bilbon egongo gara. Hemen da gure eskue. Hemen da gure atzak. Hemen gauz gu. Urtarriak amalauean Bilbon egongo gara gube urtarriaren amalauan Bilbon egon gara. Gure lagunak bizitatzeko milaka kilometro egin behar ditugunean berrogoi minututarako, nik salatzen dut, eta bertan egongo naiz. Giza eskubide alde, urtarriaren amalauan, geude bilbora. Nik ere salatzen dut. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Neu bai. bai. Neu bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Unarrien Derechos humanos para todas las personas. Quiero levantar el dedo para construir una sociedad mejor. Dispertzio politikoa bidegabea eta zintzun gabea da, oso. Presoen euren kalterako esezik, zenideen eta herritarren kalterako ere badelako. Horrezagatik, urtarriaren amalauean bilbon izango naiz. Neuk ere salatzen dut. Zizkun bideak ez errespetatzen, nik salatzen dut. Urtarriaren amalauan, nik bilbon izango naiz. Dispertsioarekin amaitu behar dugulako eta Euskal Preso eta Refusiatuak etxean nahi dugu gu ere bilbon izango gara urtarriaren amalauean. Nik ere salatzen dut. Etxera, ekarri dugu presoak etxera, danok bilbora. Idai amaigadeak zalatzen ditut, dispertsioarekin amaitzeko bilbora noa. Maite zaituztegulako, urtarriak amalauen, danok bilbora. Porque queremos y necesitamos, el 14 de enero voy a ir a Bilbao. Gutun intervenituak, bizita mugatuak, egoera jasanen ezina delako, danok bilbora. Euskal preso eta beraien zenideak bairatzen duten dispersio politika hankerrau salatzen dut. Beraz, eta giza eskubideen urraketaren aurka ez, ni ere urtariaren amalagoen bilbo neumonez.